tua falta, Deus, de quando tu estava aqui. Tudo era melhor, tão perto de ti. Quando estava só, tuas mãos vinham até a mim, sua voz que soava assim filho, tô aqui. Sinto saudade, Deus, porque tudo era melhor. Simplicidade morava em nós. Hoje não é assim. Vem bem depressa, Senhor, porque os homens estão sendo maus. Até o ouro venceu o amor Estão esquecendo do seu valor E a maldade é aqui impera tá assim A gente ora só uma vez deixar pra lá. Amanhã talvez eu vou orar. Escolhe o dia de com. E a maldade é que impera. Sinto saudade, Deus, porque tudo era melhor. Simplicidade mora em nós. Hoje não é assim. Hey depressa, Senhor, porque os homens estão sendo maus. Até o ouro venceu é o amor, estão esquecendo é do seu valor e a maldade.